बहुजन समाजवादी पार्टी की एकमात्र विधायक रामबाई बड़े दिलचस्प बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे उन्होंने कहा कि वो बचपन में भिखारी थी जी हाँ वो चोर भी थी वो मंदिरों में जाती और वहाँ से पैसे चुरा लेती लेकिन उस पैसे को चुरा कर वह गरीबों में बांट देती थी सबसे बड़ी बात ये रामबाई ने जिस बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि वे बचपन में चोरी करती थी और मंदिरों से पैसा चुरा कर गरीबों में बाँट दिया करती थी वह निश्चित ही बेहद सराहनीय बात है उल्लेखनीय है रामबाई पहले भी अफसरों को धमकाने के मामले में चर्चा का विषय बन चुकी हैं वे खरीद खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटती उनका यह मानना है कि राजनीति समाज के शुद्धिकरण के लिए की जाती है